tuzungumzie matatizo ya Watanzania. Hiyo ndiyo ya ndugu zanguni. Mheshimiwa Katibu Mkuu, hawa Watanzania walioko mbele yako wana matumaini makubwa kabisa na chama cha wananchi CUF, na pengine hotuba yako leo utakayoitoa katika viwanja hivi kwa watu hawa inaweza kuleta faraja kubwa na ikatoa mwelekeo mkubwa wa mustakabali ya wa maisha yao. Kwa sababu ya kuokoa muda, Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe kwenye hadhara hii upate kuzungumza na Watanzania hawa ili kusudi waweze kupata matumaini mapya. Karibu tafadhali. Makofi kwa wingi kwa katibu mkuu jamani, wa wa wa wa wa wa wa wa wa kina mama vigelegele, karibu Haki haki sawa kwa nani asopenda haki wanasema aelimishwe mpaka aelemike. Haki haki sawa nani? Asopenda haki aelimishwe mpaka aelimike. Mheshimiwa mwenyeji wetu hapa, mwenyekiti wa kata, Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya ya Tunduru, waheshimiwa viongozi waandamizi wa wilaya kata, matawi, waheshimiwa wanachama, waheshimiwa wananchi, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe, amin. Kwanza kabisa sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kuweko Tunduru. Mimi ni mara yangu ya kwanza tangu kuzaliwa katika nchi hii kukanyaga ardhi hii ya Tunduru. Nashukuru sana sana sana kwa mapokezi yenu, mapokezi ambayo sikuyatarajia, lakini nashukuru. Waheshimiwa, hii naiunganisha, kuna kijana hapa kwa hapa hapa Tunduru anapita akisema akinadi kwa mdomo mpana, kafu imekufa, kafu imekufa, kafu imekufa, kafu imekufa kwanza nataka atambue kwamba yeye ni mtoto wa kafu. Yeye ni nani? Mtoto wa kafu. Mwezi wa kumi mwaka jana nilifanya ziara Tanga. Kule Tanga nilipokuwa mimi, chama cha ACT walishafanya kongamano la chama chao. Katibu mkuu wa chama hicho ni kijana wenu hapa, ni kijana wa marehemu Mazee. Alikuwa ni kijana mdogo sana kwenye kafu, na kama ni mwanasiasa amesomea siasa kwenye kafu kule Tanga alikaribishwa na kiongozi wa ACT wa mkoa, wakazungumza mambo mengi, lakini yule kijana wa Tanga yeye chimbuko lake ni kaf amejiunga na ACT. Nilipokuweko Tanga, kwa sababu watu wale wa Tanga, viongozi wa Tanga wengi ni wanafunzi wangu kisiasa, mimi kwenye siasa katika kafu na zaidi ya miaka thelathini. Yule kijana aliposikia niko pale Tanga atatafuta namna ya kuniona, basi mimi nikasema mwambeni aje tuonane. Akaja kuonana, ni kijana wa ACT, miongoni mwa viongozi wa mkoa wa Tanga wa ACT. Tulipokutana akaniambia hivi, nakutafuta kwa sababu mimi niko ACT, lakini bado damu yangu iko kafu. Nakumbuka kafu ilivyonisomesha, ilivyonilea mpaka nimekuwa mwanasiasa mahiri. Unasemaje? Anaambia amekuja hapa katibu mkuu wa ACT, nimemkaribisha kwangu, tumezungumza mengi, lakini ninachokutafutia ni maneno ambayo ameniambia haya maneno gani? Nisikilizeni vizuri, ananambia bwana ACT tulikuwa na matumaini makubwa Zanzibar, lakini kwa hali inavyokwenda tumeanza kunyanyua mikono kwa Zanzibar, kwa hali inavyokwenda kafu wanarudi wenyewe, ACT huenda ikapoteza kila kitu. Kwa hivyo tumeamua tuje bara angalau tuambukie viti viwili vitatu uchaguzi wa ishirini ishirini na tano. Nikamuuliza unasemaje, akanambia maneno hayo, kaniambia mtendaji mkuu wa ACT kwamba kwa hali inavyokwenda Zanzibar walikuwa na matumaini, lakini matumaini yamekatika. Injinia amechacha kule, hakutoshi. Tumeamua tuje bara, angalau tuambukie majimbo mawili matatu. Sasa huyo huyo huyo huyo anapita huko akisema kwamba kafu imekufa. Kafu haifi, kafu ni chama ambacho msingi wake unaweza ukajenga ghorofa mpaka ghorofa mia mbili. Tumeelewana? Kwa hivyo, waheshimiwa, nimeanza hili makusudi kuambieni kwamba kafu ipo kweli. Mtikisiko ulikuwepo, mtikisiko ulikuwepo. Mtikisiko katika maisha ya dunia hii ni jambo la kawaida, na saa nyingine mtikisiko inakuwa ni sababu kubwa ya kukuimarisha wewe. Kafu ipo kafu haijafa na kafu haifi. Huo ndo ukweli. Ukiwa mwanachama wa kafu, wewe ni dhahabu, wewe ni almasi, wewe ni fahari. Wana kafu hamjitambui hivyo. Jiulizeni ni kwa nini ACT, Chadema, NCCR, CCM kidogo wamepungua, bugudha na kero lakini vyama vingine vyote kila wanapokwenda wanamtafuta mwanachama au kiongozi wa kafu kumshawishi aingie chama kao. Kwa nini? Hebu jiulizeni, vyama viko kumi na tisa: CCM, kafu, Chadema, NCCR, TLP, yaani ukipita kumi na ngapi? kumi na tisa lakini kila anayekuja Tunduru, anayekwenda Masasi, anayekwenda sijui Kibiti kote huko, kilio ni kwamba jamani, majumbani mwetu wengine usiku tunagongewa, wanatafuta mwanachama wa kafu popote alipo ajiunge na chama chao. Kafu itambweni nyinyi ni dhahabu, nyinyi ni almasi, nyinyi ni fahari. Wanataka kutowe huko ambako ulikuweko kwa miaka kumi, kumi na tano, ishirini, ishirini na nane, wakupeleke mahali ambako wanakutupa kama takataka. Msikubali hata kidogo. Hichi ndicho chama ambacho kwa kusini mmeelezwa hapa, hakuna mtetezi bora wa kusini kama sio kafu tena tangu asili na jadi, na ndio maana watu wengi wa kusini wameamka na tukapata mabunge zaidi ya wanane katika kata hii ya kusini. Hatujapata mbunge sisi Arusha, hatujapata mbunge sisi Katavi, wala Njombe wala Mbeya wala wapi. Chama hiki kwao chimbuko lake uhalisia wake ni kusini. Msikubali kuyumbishwa. ACT mi naisema sana, nilikuweko huko miaka mitatu baada ya kisiko ule. Mimi miaka ishirini na nane nimehudumu kwenye kafu, kurugenzi haki za binadamu uenezi, organization na mpaka nimekuwa naibu katibu mkuu. Kwa hivyo kafu naijua kwelikweli. Mtikisiko uliotokea ni kama mafuriko, yalisomba tu kila kitu, nyumba, minazi, migomba, miembe, twende miundo mbinu karibu yote. Tukaenda huko miaka mitatu, niko kule mimi, yaliyo kule mi najua, na ndiyo yalionitoa kule kurudi nyumbani kafu kuingia tu kama katibu mkuu ni kwa heshima hiyo na wenzangu, kwa sababu wananitambua, wanajua kwamba kafu mimi ni miongoni mwa wanzilishi. Kwa hivyo si kwamba walibahatisha, walijua kwamba huyu mwenzetu atatusaidia, na alhamdulillahi nimenuia kuhakikisha kwamba kafu inarudi katika heshima yake na hadhi yake, na inshallah itarudi, na huu ndo ushahidi. Kwa hiyo naambia tena, acheni woga. Woga ukiwa mwingi unakuwa mtumwa. Hapa leo alhamdulillah, watu wameanza kuona kwamba kumbe tukienda pale hatutakamatwa wala kupigwa. Tutafanya mkutano huu hata tukifika saa kumi na mbili hata polisi humwoni hapa, hata mgambo humwoni hapa ni haki yetu kikatiba na kisheria. Hakuna haja ya kuogopa. Hilo la kwanza. La pili, ruhusa mikutano hadhara imetolewa. Ruhusa hii jamani, ni haki yetu kikatiba na kisheria. Aliyeizuia ni kwa maguvu yake kinyume cha katiba. Sasa wewe ona, kama rais wa nchi anavunja katiba, anavunja sharia, pana safari hapo? Pana safari hapo? Katiba inasema kabisa kabisa, vyama vya siasa vina haki ya kufanya mikutano ya hadhara, maandamano na mengine na mengine na mengine. Leo unajiona uko mkubwa unasema kwamba kuanzia leo mikutano hadhara marufuku. Umeisahau katiba na umekula kiapo wewe kwa dini yako, utailinda, utaiheshimu, utaitetea katiba. Unadanganya watu. Sasa kwa bahati, mama mama Samia, ile zuio haramu kasema, jamani, aa naliondoa hili zuio haramu naliondoa liondoa. Kwa hivyo mikutano ya hadhara sasa hivi ruksa, na mimi naungana naye kwamba mikutano ya hadhara iwe mikutano ya kufanya siasa za kistaarabu. Hakuna haja ya watu kutukanana hakuna haja ya kuitukana serikali, lakini kuna haja ya kuikosoa serikali, ya kuilaumu serikali, kuinyoshea kidole serikali na kuishauri serikali vya kufanya. Kwa hivyo siasa zetu za sasa hivi sio zile za zamani, sio za zamani, zimebadilika. Miaka sita huwa saba tulikuwa kwenye kifungo jela, vyama vya siasa huna ruhusa hata mkitano ya ndani mkikaa, basi polisi wameshafika. Mkutano wa ndani mnaambia mkutano usipokuwa na kibali. Sasa twashukuru Mungu, Mama Samia, asante sana kwa kuona kwamba serikali yako ilikuwa inavuta katiba lakini ukaosa hapana, msiendelee tena kuvunja nini katiba, ukaondoa zuio, na sasa ni kutoa hadhara ni ruhusa, ruhusa na ndio maana leo tuko hapa. Lakini hilo mama halitoshi. elfu mbili na kumi na tisa kumekuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa kama ambavyo utafanyika mwakani ishirini ishirini na nne elfu mbili na kumi na tisa hakukuwa na uchaguzi, kulikuwa na ubakaji wa kidemokrasia vitongoji vyote, asilimia tisini na ushei tisini na tisa vitongoji, vijiji, mitaa yote ilisukuliwa na CCM. Mshahi kuona wenyewe hiyo, ishirini kumi na tisa yalitokea hayo. Chaguzi za serikali za mitaa ziliendeshwa na halmashauri. Mama, nakwambia mbele ya hadhara hii, Mama Samia, nakwambia mbele ya hadhara hii, yaliyofanyika ishirini kumi na tisa itoshe. Mlofanya ni nyinyi, kama ambavyo ulikuwa na zuio la mikutano ya hadhara umeliondoa vyama vyote isipokuwa CCM, vyama vyote isipokuwa CCM, vyama kumi na nane vinasema uchaguzi wa ishirini ishiri na nne usiendeshwe na halmashauri. Rasimu ya katiba ya Warioba imetandika mfumo mzuri wa tume huru ya uchaguzi. chukweni ile fanyeni marekebisho madogo, peleka bungeni tupate tume huru ya uchaguzi isimamie chaguzi za mwaka ishirini ishirini na nne. Mama, unanisikia? Tunakuomba hilo. Kila chama kinapiga kelele hiyo, tumepiga kelele, umesema kwamba unafikiria. Tunakwambia muda unapita, ishirini ishirini na nne ni kesho vyama vingine isipokuwa chama chako havitaki chaguzi za serikali za mitaa kusimamiwa na halmashauri, kwa sababu halmashauri elfu mbili kumi na tisa walisimamia uchaguzi na aspa zote za vitongoji, mitaa, vijiji vikachukuliwa na system, kwa sababu mfanyakazi wa halmashauri ni mfanyakazi wa system. Ili nafikiri mumelisikia, mumelipata. nimekuja katika ziara hii kuhamasisha chama, kuangalia uhai wa chama. Nimeanza tangu tarehe kumi na mbili Kibiti, Lindi, leo niko hapa, kesho naelekea Ruvuma huko. Kwa hivyo sidhani kwamba kuna haja ya kusema sana, kwa sababu yaliyosemwa hapa mumeyasikia. Narudia tena, watu wa Tunduru kusini ndo asili ya chama cha kafu rudini nyumbani rudini nyumbani bila woga wanaokushawishini mwende vyama vyao hawa wameishiwa itakuwaje miaka ishirini na nane ishirini na tano miaka kumi miaka thelathini umedumu katika chama cha kafu halafu leo mtu jana tu ndo kaunda chama chake elfu mbili na kumi na nne ni juzi miaka minane sasa hivi kafu ina miaka thelathini na ushei umebaki humo anakuja mtoto mdogo miaka minane anakushawishi unaacha nyumba yako unaenda kuhamia nyumba ambayo hata hujui iko vipi watu watunduru amkeni hakuna mtetezi bora nasema tena kwa kusini kama kafu mumeelezwa vizuri sana mambo ya korosho mambo ya gesi mambo ya ufuta ma- yani kila kitu kafu imekuwa inawasemea kusini kuanzia kwenye magazeti, kwenye televisheni, vyombo vya habari, mikutano ya habari na hata bungeni. Leo bunge lote karibu lote la CCM kuna wabunge zaidi ya mia tatu wabunge wa majimbo zaidi ya mia mbili na themanini lakini bunge lile wabunge wa majimbo wa upinzani hawazidi wanane. Ishirini ishirini matokeo yake ni hayo. Ishirini ishirini hakukuwa na uchaguzi, kulikuwa na uchafuzi, kulikuwa na ubakaji wa kidemokrasia. Mama Samia umekuja hadi sasa, hadi sasa Mama Samia, nakwambia tena, watu bado wana matumaini kwa ambayo unafanya kuielekeza Tanzania, Watanzania wanakotaka kuna kazi ngumu. Sie tunajua kwamba mpaka umefika hapo, wasema umesaga kweli kweli, umepambana na wenzako, lakini endelea kupambana. Tanzania izidi na ilipokasi. Utakapoondoka hapa baada ya kumuliza muda wako, uwe wote ule mkoto kukujalia, uwe umeacha legacy heshima na hadhi ya wewe kuwa rais mwanamke Tanzania na uliofanya yakumbukwe maisha. Zidi kufungua mageti tanzania wapate haki zao za kisiasa katika mambo ya uchaguzi. Uchaguzi uwe wa haki na huru na wa amani na wawazi. Mtu akishindwa ajue kwamba ameshindwa kihalali. Amesema hapa mgombea udiwani alishinda kila kitu, lakini wapi? Mawakala wamepigwa, wapiga kura wamefukuzwa, wengine wamelala mwituni siku tatu, siku nne, siku tano. Udiwani, udiwani huo mama, yale asirudie tena. Chonde chonde mama, yale asirudie tena. Uwezo huo mkitaka mnao, kama haikufanyika hivyo ni kwamba hamtaki msifike mahali tukatoa tafsiri mbovu kama umeondoa zuio la mikrona hadhara jitahidi na mwenyezi mungu atakusaidia uchaguzi wa ishirini ishiri na nne huwe uchaguzi wa haki huru na wazi na hilo halitendeki kama huja hakikisha kwamba kuna tume huru ya uchaguzi inawezekana.